hipervaloração, hipovaloração. Vamos falar sobre o valor, ¿no? Tanto o valor inflado, inflado por el ego, quanto o subvalor, não? A pessoa que subvalora, Vamos de una. Vamos. Entonces, hipervaloración. A veces podemos caer y nuestro ego puede inflar simplemente porque tenemos una cámara en mano, por ejemplo. O, por ejemplo, porque de repente nuestra foto vale 500 dólares y podemos entrar de nuevo en ese ego inflado. ¿sí? Assim. Entonces, ojo con eso, ¿vale? De nuevo quiero recalcar aquí que a maioria das coisas cosas que hablo acá es porque eu já vivi em pele ou já he tenido essa experiência, assim, ou caído nessa trampa e etc. Então, de novo, não safo me culo nisso. Só trago esse tipo de coisa para reflexionar e para pensar, né? no pensar. Né? vezes podemos cair en una hipervaloración en sentido, né? En nosso ego infla. Soy photographer e street photographer ou etc. photographer, ¿vale? Pero também podemos cair em um outro extremo, em el extremo de não valoração, né? Então isso de hecho vai passar contigo, assim. E o Roy que vê tua circunstância também. Então, por vezes, quando realmente estamos pensando do nada, eu terminei portfólio, vamos ter que ser foto grátis, assim, trabalhar grátis. Por quê? Porque isso, isso nos leva a exponer-se, né? Senão não é como movimentar nada, assim. Mas também há que ver esse balance, porque há gente que vai tentar explotar disso, assim. Né? Então, ah, agora a fotita cá, ah, e tu dá um preço, ah não, muito caro, muito elevado. ah, é só uma fotita, mas aí, 10 minutos que passa, e por vezes podemos cair nessa hipovaloração e aceitar assim Ah, já, tudo tá bem, só uma foto, né? Pero não, ou seja, com isso aí que cuidar, porque a outra pessoa não tá vendo, ela, ela não tá vendo o tanto de esforço que tu ha, ha ponido para ser essa foto, essa única foto. Então tem o valor de tu equipo, o valor de tu, de tu físico, de transporte e tudo, Hay también el valor de su creatividad, que es más importante. Tu intuición en el momento de hacer foto, tu, mirada entrenada. Entonces, la persona que pide eso, no tiene noción de que está pidiendo. No está viendo eso, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que decir? eso. Pero no, o sea, esa, la, la, creatividad, la intuición. A veces las personas piensan que eso es, ah, ah eso es só para algumas pessoas, né? pensa que é um dom, assim. Não, pois. Dizer, tudo isso aí é desarrollado, isso, houve, houve esforço nisso também, para desarrollar <laughs> tua criatividade, tua intuição, etc. Que te pode dar fotos buenas, assim. Então, tudo isso tem que ser valorado. E, e o mercado, por exemplo não vai valorar isso. Mas há um tremendo esforço aí, assim. Um tremendo esforço da parte de tu parte nisso. Né? Então, há que também saber valorar, assim. Pero no hipervalorarse e inflar-se em ego. Então, aí que ver esse balance aí e caminhar e bailar de uma maneira mais harmônica, assim. então, isso penso eu sobre esse tema aí. Tava aí rondando minha cabeça e os lanço aí. A ver o que pensa, que opinas, deixa aí nos comentários. si puedes, si te gusta, si te gusta ese espacio, suscríbete ahí, deja tu apoyo y nos vemos la próxima. Hasta luego.